बिसमीम अस्सलाम कैसे हैं आप सब लोग आज हम एक नई रेसिपी बनाने जा रहे हैं जिसका नाम है मटन भुना गोश्त जो खाने में बहुत ही जायकेदार लगता है और बनने में उतना ही आसान है तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी एक पॉट में मैंने थ्री फोर्थ कप ऑयल लिया है इसको हम गरम कर लेंगे दो लार्ज साइज अनियन मैंने चॉप कर लिए इसको हम एक से डेढ़ मिनट के लिए फ्राई करेंगे बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है क्योंकि ये गोश्त के साथ ही गल जाएगी बस सिर्फ एक से डेढ़ मिनट के लिए करेंगे इसको फ्राई टीस्पून ज़ीरा ऐड कर रहे हैं चार से पाँच लौंग दस बारह काली मिर्चें मैंने ऐड किए इसको भी ज़रा सा फ्राई कर लेंगे ताकि इन चीज़ों का अरोमा इसमें आ जाए एक किलो मटन लिया है मैंने छोटी बोटी का कटवाया है आप चाहें तो बीफ का बना सकते हैं चाहें तो आप चिकन का बना सकते हैं मुझे मटन का पसंद है इसलिए मैं मटन में बना रही हूँ इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे one tablespoon ginger garlic paste add कर रही हूँ भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ना रहे मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और वीडियो भी शेयर कीजिएगा प्लीज़ टू टेबल स्पून हम इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं two and half tablespoon धनिया पाउडर वन टेबल स्पून हल्दी powder salt according to taste मसाले हम थोड़े से इसमें तल लेंगे मैंने एक किलो गोश्त के हिसाब से मसाले लिए हैं आप जितनी क्वांटिटी में गोश्त रखें उसी हिसाब से मसाले रखिए हाफ के जी रखना है तो इसके हाफ कर लीजिएगा आपको ज़्यादा बनाना है तो ज़्यादा कर लीजिएगा देखिए अच्छे से मसाले मिक्स हो गए इसमें मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके एक बड़ा कप भर के हमने पानी डाला है इसको थोड़ा सा खोल आने तक पकाने पकाएंगे उसके बाद हम 30 टू 35 मिनट्स के लिए कवर करके स्लो फ्लेम में रख देंगे ताकि गोश्त अच्छे से गल जाए 35 मिनट्स हो चुके हैं अब हम गोश्त को अच्छे से भूनेंगे और चेक कर लेते हैं गोश्त को अच्छे से गोश्त गल गया है और जो थोड़ी सी कसर है इसमें वो भूनने पे हो जाएगा गोश्त वरना बहुत ज़्यादा गला लो शुरू से तो टूट जाता है मटन बहुत जल्दी टूटता है दो मैंने बड़े साइज़ के लार्ज साइज़ के टोमेटो थे वो ब्लेंड कर लिए थे वो मैं ऐड कर रही हूँ इसमें अब बस इसकी मेन चीज़ भुनाई है इसको अच्छे से भून लेंगे बिल्कुल भुना हुआ होता है ये और मुझे तो बॉयल राइस के साथ बहुत पसंद है आप भी इसको ट्राई कीजिएगा थ्री टेबल स्पून में दही ऐड हम्म। कर रही हूँ इसको अच्छे से हम भून लेंगे आपको अगर इसमें से कुछ समझ में ना आए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रेसिपी है अपलोड की हुई है आप वहाँ से चेक कर सकते हैं देखें ऑयल ऊपर आने लगा है कलर भी देखें कितना चेंज हो गया चार से पांच हरी मिर्चें थी जो मैंने लंबी लंबी काट ली है वो ऐड किए थोड़ी सी अदरक ऐड कर रही हूँ अदरक और ग्रीन चिलीज़ का जो अरोमा होता है इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा टेस्ट डेवलप करता है आप इस तरह से मेरे तरीके से ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा वन टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड किया है देखिए ऑयल ऊपर आ गया बिल्कुल अब हमारी रेसिपी ऑलमोस्ट डन है हरा धनिया ऐड किया मैंने थोड़ा गार्निश के लिए बस बिल्कुल रेडी है इसको आप नान के साथ खाएं राइस के साथ खाएं बहुत मज़े की लगेगी आपको अब मैं इसको डिश आउट करूंगी देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया कितनी ज़बरदस्त सी बनी है मुझे ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके कि कैसी लगी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और प्लीज़ जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें मेरी वीडियो को शेयर करें लाइक करें इंस्टाग्राम को फॉलो करें मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ टेक केयर अल्लाह हाफिज़